Garden. E ação! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com o Real Tournament! Toma! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só clicar aqui no card e conferir a playlist correspondente. Ah! <laughs> Aqui no canal já foi jogado Deathmatch e agora, e agora estamos jogando Domination. Ah! Esse jogo dá suporte para multiplayer. Se você quiser jogar uma partida comigo, é só é entrar em contato pelo Discord. Acesse o link que vai estar na descrição do vídeo e também aqui fixado no primeiro comentário. aqui! Segura essa! Olé! Olé! Opa! <laughs> Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Se inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, beleza? Ah, moleque! e até a próxima!